Merhaba sevgili aslanlar. Selamlar sevgili aslanlar. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılında aşk hayatımızla ilgili bazı gelişmeler var. Biraz da yılın ikinci yarısı harika. Evet, sevgili ama aslanlar. Yıl, evet, minik kediler ama yılın ilk yarısında da bazı gelişmeler var derim Demet. Ne diyorsun? Evet, e, yılın ilk yarısı e, özellikle belki e, daha önceden başlamış olan ilişkilerde yeni adımlar atılabileceği, yeni kararlar alınabileceği zamanlar var. Yani uzun vadeli ilişkiler adına de, e, özellikle Ocak sonundaki yeni ay 30 e, Ocak. E, evet, e, 30 Ocak yeni ayı aslanlar için ilişkilerle ilgili konularda yeni adımlar ortaya çıkarabilir. Bunun yanı sıra e, yılın ikinci yarısı Jüpiter'in aslana geçmesi tabii ki aslanlar için her konuda şansları arttıracak. Valla yılın ikinci evet. yarısında, bu Temmuz ayının evet. ikinci yarısından, Temmuz ayının ilk yarısından itibaren e, 2015'in Ağustos'una kadar öyle bir dönem yaşayacaklar ki pek çok Aslan Burcu evlenecek. Evet. Pek çok Aslan Burcu hayatının eşiyle karşılaşacak. Uranüs'ün de etkisi var orada. E, ee, ani tanışmalar, evet, beklenmedik tanışmalar, Hı-hı. yıldırım aşkları. Evet. Bilhassa bu 15 Nisan haftası, evet. bahar ayında çok fazla, 25 Temmuz haftası çok çok güçlü evet. ki Venüs'ün asrına girdiği bir dönem de var ki o çok çok ilginç bir dönemdir. Bu Aslan Burcu'nda Jüpiter'le çok büyük, güzel bir gezegen açısı 25 Temmuz'dan itibaren başlıyor. 13 Ağustos'ta 6 Eylül arası Venüs Aslan Burcu'nda. Aslan Burcu'na pek çok konuda sevgi ilişkileri, aşk hayatı, tanışmalar, yeni birliktelikler bu konularla ilgili inanılmaz büyük faydalar sağlıyor gerçeği söylemek gerekirse. Burada bir tane 15 19 Ağustos arası var ki bu bizim için çok önemli derim Demet. Sen ne diyorsun? Ben bir de yılın sonlarına doğru Aralık ayına dikkat çekiyorum. Aralık ayı da gerçekten hem eğlenceli hem sosyal hem e, aşk alanında büyük fırsatlar çıkarabilir. E zaten 5 Aralık'ta evet. Venüs üçgen Jüpiter'i var. 15 Aralık'ta Güneş üçgen Jüpiter'i hmm. var ve 18 e, Ağustos'ta yani Venüs kavuşum Jüpiter bakın büyük aşk demektir. 15-21 evet. Ağustos arası pek çok Aslan burcu için pek çok değerlerde fazlasıyla karşılaşabileceklerini gösteriyor. Bir de 24 Aralık 2014'ten sonra Satürn'ün de evet. zaten yay burcu yay üzerine gelmesiyle Jüpiter ile Satürn arasında ve Uranüs arasında bence artık Grand Trinler var. 2014'ün evet. o yorgun dönemleri bitecek. 2015'ten itibaren o Grand Trinler başlayacak. Hayatımızda Hı -hı. büyük değişimler başlayacak ve güzel günlerde gelecek. Ee, yılın ilk yarısı için 30 Ocak ve takip eden 2 hafta Merkür'ün retrosu Kova Burcu'nda hı hı, eski hı. bir aşk gündeme gelebilir. Çok önemsemeyin, geçin onu diyoruz. Hı. Temmuz'un ilk haftasıyla e, beraber de Aslan'ın dönemi geliyor. Sevgiler. Hoşçakalın. Güle güle.